Özellikle milattan önce 500'lü yıllardan Hz. İsa Efendimizin doğumuna kadarki sürede geçen bütün süreçler neredeyse dünyanın bütün kaynaklarında farklı anlatılıyor. Bu noktada tarihçilerin birbirleriyle anlaşamamaları üzerine bizler yine Siyer Nebi yolculuğunda hak ve hakikati beyan etmeye gayret ediyoruz. Zira Yahudilerin genel olarak başlarına gelen unsurlar ve onların Orta Doğu coğrafyasındaki karmaşanın hep merkezinde yer almaları belki de bu tarih karmaşasını ortaya koymada tarihin karmaşıklaşmasına vesile olmalarında bir sebep olarak gösterilebilir. Bir diğer taraftan yakın tarihte şimdi biraz ilerlerken göreceğimiz üzere Babil sürgünü belki de Beni İsrail'in bu dönemdeki kayıtları elde tutamama gibi bir sıkıntı yaşamış olsalar gerek günümüze ulaşan tarihi kaynaklarda ekseriyetle Beni İsrail'in söylemini merkeze aldıkları için ne yazık ki bu alanda ciddi ve gerçekçi sözlere ulaşamıyoruz. Ama Siyer de sizler biliyorsunuz ki en doğru haliyle ifade ediyoruz. Allah-u Zülcelal'in izni inayetiyle Beni İsrail'in toplandığı bölge olan Sina Yarımadası'ndan peygamberlere Süleyman ve Davud Aleyhisselam'ı da bir vesileyle Allah Azze Celle'nin izniyle tabii ki vahiy ilahiyle Kudüs bölgesine gelmişler de hatırlayacaksınız. Ancak bölgenin etkin ülkelerinden olan Asurlular özellikle bu bölgedeki ticari fonksiyonlarını hareketlendirebilmek adına mücadele içerisindeler. Ancak Beni İsrail bu dönemde sürekli olarak ticareti engelleme şeklinde bir usulleri var. Bu usul ve erken sadece Asurluları rahatsız etmiyor. Aynı rahatsızlık aynı dönemde tam bir ülke kıvamına kavuşmaya çalışan bugünkü Adana'nın e, yaşadığımız coğrafyadaki Adana'nın kırsal bölgesinde içine alan Kuve diye bir bölgenin de ciddi manada Fenikelilerle karşı karşıya gelmesine vesile oluyor. Neden diyecek olursanız Kuve özellikle Kudüs bölgesi üzerinden hem Hicaz'a hem Mısır'a hem de dünyanın uzak diyarları olan İspanya'ya ürün satışında oldukça iyi. Bu bölgedeki dokumacılık faaliyeti ise neredeyse Kudüs'ü yakalamış ve hatta geçmek üzere. Tezgahlarında özellikle dokumacılıkta ileri safhaya ulaşmış olan Şam diyarındaki Beni İsrail unsuru bu noktada Kuve'nin de bugünkü Adana'nın da pamuk tarlalarının varlığından aklınızda kalacak olursa dokumacılık alanındaki önderliklerini çok da kaybetmek istemiyorlar. Bu noktada Kuve'nin batıya doğru gitmesi de çok kolay bir iş değil. Çünkü en yakın mevzi olarak Kudüs'ü görüyorlar kendilerine. Ticaretin merkezinde Kudüs var ve Kuve ticaretin merkezinden dünyaya yayılmasının engellenmesinden pek de hoşnut değil. Kuve'de doğan bir zat Hz. Marnayan e, bir Fenikelilere karşılık bu ticaretin engellenmesi üzerine ne yapabileceğinin çalışması üzerine girerken Urartularla yakın irtibata giriyor. Urartular bölgedeki bu e, kuvvenin önüne engel çekmekte olan Fenikelilere karşı kuvvenin yanında yer almayı seçiyor hem Asurluların hem de Urartuların artık Kudüs üzerinde gözlemleri söz konusu ve savaşa artık ramak kalmış durumda. Urartular gök, e, kuzeyden e, Kudüs'e halkı ile beraber gelirlerken elbette büyük bir askeri yardımda bulunmuş oluyorlar. Ancak Asurlular da bu fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Fırsatların çakıştığı yerde Kuzey Kudüs'te yani Doğu Kudüs bölgesi diye tabir ettiğimiz alanda büyük bir savaşa meydan verecek. İşte bu büyük savaşta Kube öncelikli olarak Asurlularla anlaşma gerekliliğinin önemini fark ediyorlar. Urartularla beraber giriştikleri bu masa başı çalışmasında tabiri caizse Asurluları ikna ediyorlar. Bugünkü tabirle söylemek gerekirse bölgenin ilk defa e, birden fazla ülkenin katılmış olduğu bir arada yapmış oldukları ilk e, anlaşma paktı olarak ifade edebiliriz. Milattan önceki bu tarihlere gittiğimizde gördüğümüz üzere işin içerisinde Asurlular var, Urartular var ve Kuveliler var. Fenikelilere karşı verilen mücadelede Urartuların bölgeye girmesini istemeyen Asurlular bu bölgede yapacakları bir çalışmanın arkasından bir savaşın ardından Urartuların himayesine girmiş gibi görünen Kuve'ye büyük bir destek vereceklerini söylüyorlar. Bu desteğin arkasından savaş başlıyor. Asurlular kralı Esar-Hadon Sina çölünü geçeceği alana dek tarumar ediyor. Ama bu tarumarı yanlış anlamayın Kudüs baştan aşağı yıkılmıyor. Genellikle Beni İsrail bu noktada çoğunlukla Kudüs'ün yerli bir edildiğini, yaşayan, ölü, diri herkes mahva perişan ettiklerini söylerler. Ancak Asurlular böyle bir niyetleri yok. Daha ziyade ticari geçişleri ellerinde bulundurmak istiyorlar. Bir diğer taraftan Beni İsrail'in olması gereken Sina çölünü geçiyorlar. Sina çölünü geçmekte kalmıyor Asurlular. Madem ki bir yola çıkılmış bu işin devamı gelir mi diye bir anda hırsa kapılıyorlar. Bu hırs Mısır'ı istila noktasına kadar gidiyorlar ve bugünkü tarih kaynaklarında da beyan edildiği üzere Mısır'ın kutsal başkenti yağmalanıyor. Mısır'ın elindeki sfenkslerden işe yarayan ne varsa Asurluların ciddi mali krizini ortadan kaldıracak seviyede kasalarını doldurmak için geriye kesin geriye dönmeye niyet ediyorlar. Ancak bu geri dönüş yolu hiç de kolay olmuyor. Asurluların bu gerisin geriye almış oldukları o büyük e, tabiri caizse hazine, ganimetin sonraki dönemde başlarına dert olacaklarını beraberce göreceğiz. Aynı dönem Orta Doğu'daki bu boşluk Habeşistan'ın daha da güçlenmesine vesile oluyor. Hicaz yolunun kuzeye doğru çıkamaması Kudüs'te yaşanan bu uzun süren yani 30-35 yıla yayılan bu savaş pozisyonunun alınması ki bunun 17-18 yılı oldukça çetin koşullar altında geçmiştir. Afrika'nın doğu Afrika'nın güneybatı bölgesinde hemen Arap Yarımadası'nın karşısında bulunan Habeşistan'ın hızlı gelişimine vesile oluyor. Bu gelişim Asurluların geri çekilmesiyle beraber Habeşistan'ın Mısır'ı işgale kadar gittiğini gösterir bizlere. Aslında Habeşistan'ın bu yola kadar çıkması Hicaz yolunun güvenliği için gerçekleştirilmiştir. Asurların Mısır'ın ardından önce Habeşistan'a ardından da Hicaz yolunun kontrolüne niyet ettiği anlaşılır. Zira Beni İsrail'in önemli güçlerinin Hicaz yoluna geri çekilmesi Asurları bir işi yarım bırakmamak üzerine yeniden harekete geçmeye meylettirebilir düşüncesiyle Habeşiler özellikle Mekke diyarındaki Hicaz emirlikleriyle Hicaz birlikleri beylikleriyle bir anlaşmaya varırlar. Bu anlaşma fil vakasından 70 yıl önceye kadar sürmüştür. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Habeşistan'ı seçmesindeki en önemli vesilelerden birisi Habeşistan'ın tarihin bu eski döneminden başlamak üzere 100 yıllar boyunca Hicaz yolundaki güvenlik için gerektiğinde Hicaz beylerine yardıma, Hicaz'daki aşiretlere yardıma geldiği gerçeğidir. Efendim bütün bu gerçekler yaşanırken geçtiğimiz derste ifade etmiştik Sekine tabutu bir başka yere taşınmıştır Lukman Hekim tarafından. Ancak bu tabutun taşınmasına rağmen Beni İsrail hali hazırda bu tabutun Kudüs'te olduğunu düşünmekte. Sekine tabutu ise çoktan İstanbul yolunu tutmuş durumda. Lukman Hekim'in beraberinde ve sonrasında gönderdiği 22 Arap ve 6 Beni İsrail ailesi bu tabutun güvenliğinden mesuller. Bu aileler Sekine tabutunun hem güvenliğini sağladılar hem de bölgede ticaret yollarında isimlerini, özelliklerini değiştirerek hep bu tabutun korumalığından görev aldılar. Tabutun Kudüs'ten çıkarılmasına rağmen Beni İsrail'in bu duruma asla inanmıyor oluşu büyük bir değişime gebe olacaktı. Bu değişime gebe oluşu işte Asurluların bu büyük zulmüyle, bu büyük savaşıyla başlamıştı. Beni İsrail bir şeylerin ters gittiğine inanıyordu artık. Çünkü Sekine tabutu eğer Kudüs'te olsaydı inançları üzerine Kudüs'ün fethedilmemesini gerektiriyordu. Beni İsrail böylelikle artık tabutun gerçekten Kudüs'te olup olmadığından emin değildi. Sekine tabutu eğer Kudüs'te olsaydı Asurların bu kadar kolay bir işgalinden kimse bahsedemezdi. Asurların geri çekilmesinden sonra elbette Kudüs'ün başı dertten kurtulmaz bir hale geldi. Zira bundan sonra da başlarına dert olacak Babililerin mücadele söz konusu olacak ki bu mücadele birkaç bölümden oluşuyor. Babililerin ilk mücadelesindeki başarısızlıkları daha sonraki yıllarda Beni İsrail'in Babil sürgünü olarak çıkacak karşımıza. Yarın Allah nasip ederse Hz. Şaiya'dan bahsediyor olacağız ve Babillileri anlatıyor olacağız sizlere. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrardan görüşmek üzere Allah nasip ederse. Kalın sağlıcakla.